Mm-hmm. હું ગામ ભાલપરાથી ભાલકા તીર્થ ગૌશાળા છેલ્લા વીસેક વર્ષથી અમારી ગૌશાળા કાર્યરત છે અમારી પહેલાંની ટીમે પણ ઘણી મહેનત કરેલી છે અમારા વડીલોએ એ પછી અત્યારે ટ્રસ્ટીઓ તરીકે અમે લોકો છે અને અમને ગામનો તમામ નાગરિકનો દરેક સમાજનો સાથ સહકાર મળે છે ગામનો દરેક યુવાન વડીલ અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સરકારશ્રીએ પણ અમને મદદ કરેલી છે ગ્રાન્ટ આપેલી છે અને બધાની મહેનતથી અવડું કાર્ય અમે ડેવલપમેન્ટ કર્યું એ અમારા માટે પણ ખુશીની વાત છે અને તમારી આ સૌરાષ્ટ્રની રજદારા ચેનલમાં પણ જોડાવા માટેની પણ અમારી એક ખુશીની વાત છે